Ascoltare Dio è la soluzione ai tuoi problemi. Escuchar a Dio è la soluzione a tus problemas. Per questo nasce questa conferenza. Para esto nace esta conferencia. Tu potresti vivere un momento di difficoltà. Potresti vivere un momento di difficoltà. Potrebbe essere un attacco del nemico. Un attacco del nemico. O Dio che ti sta mettendo alla prova o oh Dios que te está poniendo a prueba. Però la soluzione è sempre la stessa. Però la soluzione è la misma. Devi imparare ad ascoltare la voce di Dio. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Dio vuole comunicare direttamente con te. Dios quiere hablar directamente contigo. Non attraverso un profeta. No a un profeta. Per questo noi siamo qua in questa conferenza. Por eso estamos aquí en esta conferencia. Per insegnarti come ascoltare la voce di Dio in maniera pratica para enseñarte cómo escuchar la voz de Dios de manera práctica. Quello che andremo ad imparare in questa conferenza Lo que vamos a aprender en esta conferencia non sarà teologia, no será teología, non sarà teoria, no será teoría. non imparerai qualcosa da qualcuno che non ha mai profetizzato nella propria vita, No vas a aprender algo de alguien que nunca profetizó en su vida, ma io ti insegnerò delle cose pratiche sino che ti vuoi insegnare cose pratiche. In modo che anche tu puoi imparare ad ascoltare la voce di Dio. Para que tú también puedas aprender a escuchar la voz de Dios. E ti lancio una sfida. Y te dejo un desafío. Se io non ti insegno le cose pratiche per poter ascoltare la voce di Dio, si no te enseño las cosas prácticas para escuchar la voz de Dios, allora finisco di predicare Dejo de predicar. Me ne torno in Italia. Y me vuelvo a Italia. E non farò più il pastore. Y ya no era il pastore. Non farò più il profeta. Ya no era il profeta. Non sarò più un apostolo. Ya no seré apostolo. Questo per spiegarti. Esto para explicarti. Che questa conferenza. Che questa conferenza. Ti darà qualcosa di reale Te va a dar algo real. Per poter ascoltare la voce di Dio. Para escuchar la voz de Dios. Per questo ti aspetto. Por esto te espero. Questa domenica. Este domingo. 25 di luglio. El 25 de julio. Nell'Holiday Inn Express. Nell'Holiday Inn Express. Vicino Città della Scienza. Cerca de Ciudad de la Ciencia. A Valencia. In Valencia. Inizieremo alle ore 11. Empezaremos a las 11. E sarà un evento che cambierà per sempre la tua vita. Y será un evento que cambiará por siempre tu vida. Te aspetto. Te espero. Ciao. Ciao.